अभी पहुंच चुका हूं सुभाष चंद्र बोस चौक पे यही जस्ट सामने वो अभी जो जो दिख रही है वहाँ पर है जहांगीर आर्ट गैलरी अभी मैं चल रहा हूँ वहाँ अंदर फुल रूप से देखूँ क्या है कैसे है यहीं पे लगा हुआ है एक घोड़ा काला घोड़ा जिसमें काला घोड़ा के नाम से फेमस है उसका लगा हुआ है आप देख सकते हैं बराबर कि, कितना सुंदर बनाया गया है और अभी वहाँ पे चलता हूँ मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में मुंबई की पेंटिंग बनाई गई है की पेंटिंग भाई इसमें है तीन लोग एक Gandhi ji Pandit Jawaharlal Nehru A P J वो हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब यहाँ पर ज़्यादातर नेताओं की पेंटिंग बनाई गई है उसमें ज़्यादातर तो हैं सब गांधी जी की पेंटिंग भाई आप देखो गजब की कलाकारी हुई है यहाँ पेंटिंगों में गांधी जी की पेंटिंग सब बनाई गई है इधर भी किसी सब आई हम्म, गेस गांधी जी की पेंटिंग यहाँ पे ज़्यादा है भाई साहब ये भी किसी नेता की ही बनाई हुई है पेंटिंग ज़्यादातर पेंटिंग सब यहाँ पर गांधी जी की ही बनाई गई इधर मस्त मस्त पेंटिंग की गई भाई इधर भी किसी नेताओं की पेंटिंग बनाई गई है वहाँ पर ये किसकी है अभी मैं आ गया हूँ भाई साहब बाहर आप सोच रहे होंगे अंदर कितना धीमा में बोल रहा था तो दरअसल भाई साहब अंदर ना फोटोग्राफी अलाउ नहीं है इसलिए मैं चुपके से बना रहा था धीरे धीरे बोल रहा था जैसे किसी को पता न चले अभी ये बाहर भी यहाँ पे पेंटिंग वगैरह लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो सामने भाई साहब बैठे हैं ये आदमियों को फ़ोटो छापते हैं सामने बिठा के अगर आप आएंगे कहेंगे फ़ोटो दिए तीन चार सौ रुपये में जो बनाते हैं खुद को सामने बिठा के तुम्हारी तस्वीर छाप देंगे ये यहाँ पे बनाते हैं भाई साहब पेंटिंग ऐसी पेंसिल से कितने के बनाते हैं भाई साहब एक हाँ थ्री हंड्रेड रुपये की एक यस गजब की कलाकारी है भाई साहब यहाँ पे तो ये सब सामने पेंटिंग ही लगी हुई है ज़्यादातर फोटो और तो अभी मैं चल रहा हूँ इसके आगे यहाँ पे India gate gateway of India Taj hotel चलिए